bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. tokutani lisusu na bino mokolo lelo na bolingwa nzambe que tolingi partager liloba na nzambe Bible na Jean chapitre 1 verset 1 tina kokita te la parole de Dieu tes paroles et tes zambé zambé azali liloba yango solo la liloba na nzambe nion nyonso son zamba biso opportunité yango yango bonde la zambé avant kota na message ya pokwa na lelo tobondeli nzambe Yahweh Nzambé Nabomo, je viens encore une fois auprès de toi pour te dire merci parce que tu es Dieu. Sois élevé le roi de gloire. Nous voulons parler de ta part, Saint-Esprit. Utilise-nous encore puissamment, Saint-Esprit. Allez guérir, délivrer ceux qui sont malades. Allez donner encore la consolation à tous les cœurs désespérés, les cœurs brisés. Saint-Esprit, donne encore l'espoir, Saint-Esprit. Fais de grandes choses au travers ta parole. Merci pour ta parole, Esprit de Dieu. Nous voulons parler de ta part. Élève encore le nom de Jésus. Merci parce que tu es Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que j'en suis prié. Amen. Amen. Tolingi mbaleleki qui, na sujet na biso loba qui ete l'égalité entre l'homme et la femme est-il biblique ou pas réponse na biso na prédication na biso elekaki torépondaki ete y a pas l'égalité entre l'homme et la femme le mari est le chef de la femme yango lelo tolingi kolobela eh, sujet na biso parler tokoparle lelo eza sur lester parce parle plus si mwasi mwasi e baza nani mwasi aza nani na eza nini yango parcourir na bible na biso luka basi on nzamba etilizaki. basi oyo bazalaki pe na bible bazaki na role ya makasi yango lelo tokoparle sur Esther. wana biso nyonso si je ngai lelo ezali Esther choisi pour reine Esther choisi pour reine. Wana si je n'angai na kolobela Momanion nyonso parle na prédication na biso wana ba Bible na biso tozali kotanga na Esther chapitre 2 verset 17 à 18 Tobiete si sujet na biso ezali Esther choisi pour reine natangi na nkombo na yesu na Esther chapitre 2 verset 17 à 18 Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes. Elle obtient grâce et faveur devant lui que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vachi. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur de Ster. Il accorda du repos aux provinces et y fit des présents avec une libéralité royale. Amen tolobi awa si na biso ezali Esther, choisi pour reine awa bible elobi ete poto comprendre place toza na, eh, na eh, Esther chapitre 2 17 à 18 T'oko zonga mpe si moke Esther, azalaki nani baponie roi eh, reine polanini. nini nani azalaki na place wana poete eh, Esther azwa place oyo yango toza kotanga na Esther, toujours chapitre 1 verset 10 à 12 wana tokoyeba nani oyo place na ye Bible le septième jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vent, il ordonna à Mahoma, Bizat, Arbona, Bida, Abada, Seda et Ségaz, les sept uniques qui servaient devant le roi Assyrus. Il demandait en sa présence la reine Vachi avec la couronne royale montrer sa beauté au peuple et aux au grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vachi refusa de venir quand elle reçut par l'unique l'ordre du roi. Et le roi fit très hérité, il fit enflammer de colère. qui na moment où na au au roi assuris à korenue qui mwasi na ye kombo nevachi azalaki reine na moma oyo ekomaki na roi azalaki na esengo mingi asalaki fete alobi ete nasali fete oyo pendant sept jours a a na ye mais le septième jour bible elobi ete roi telema atondaki masanga minga. azalaki na esengo masanga ya vin bien ete bongi benga mwasi na ngai bible elobi qui belle de la figure alingaki expose beauté ya mwasi na ye na bato nyonso na bagrand ko exposé beauté ya mwasi na ye atindi basetinike kende ko koyebisa mwasi na ngai reine vachi ete aya afin que sa beauté na pas y ya population na ye que reine vachi reine vachi qui na ordre ya roi reine vachi kende ko répondre na appel ya, ya roi wa sa makina kanda mingi parceke azalaki na rwayo azalaki na bakonseye bato ebele bazalaki tout autour na ye balobi reine aboyi koya alors asilikaki makasi bakonseye nde bayebisi babi roi ebongi ete olongola reine ozwa mwasi mosusu paske reine a adesobéir yo roi apesaki ordre alobi ete bokende na province, na ba baville boluka bajeune fille oyo bazalaki vierge ebongaki bazala sika moko moko pesa bango ba biloko a toilette ba mafuta sambelu ba parfum na kati ya jeune fille ponaki Esther pe azalaki parce que mardoche azali oncle ya Esther azalaki pe na kati wana yoka yokaki ordre wana kenai kozwa mwa eh, ndeko na ye ester wana comprendre to tanga na Esther, chapitre 2 verset 7 ba Esther azali nani Totangina Esther chapitre 2 verset 7 il élevait Ardassa qui était Esther fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure, à la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adopté pour fille. Donc Mardoché, c'était l'oncle d'Esther. Esther. Akeneko a adopté Esther que papa Esther puis maman Esther bakufaki Esther qui orpheline. Mardoché est comme fille. Mardoché lui Esther aye na ye na yebi ete biso toyebi histoire wana alobi ete koyebisa mutu moko te ekolo na yo nation na yo koyebisa mpe te ke relation nini na yo bible elobi ete ester abombaki makambo Tango sikoyo tokómi na Esther chapitre d 17 tolobi si je na biso ezali Esther choisi pour reine Esther ester azalaki choisi bayaki kopona bango parmi so. Moi si oyo roi asepelaki na ye ezalaki Esther. mais pourquoi, tolingi kolobana to simba Esther, te simba pourquoi vachi si sorti, ya mwasi nini oyo aboyaki kotosa mobali na ye lelo bamama toza na bandako tomoni vachi abebi ab, ro, royauté elongwe pembeni na ye vachi akwaya beti shite libre pourquoi kaza ki orgueilleuse vachi même même kotosa mobali na ye a déshonoré mobali na ye en public si mobali na ye soni bibo bete roi alingaki vachi mingi mazalaki sus na eloko salate kosala te ki vachi alongwa kasinde de mama peut-être lelo ozana libala peut-être lelo ozana bana oyebi ete ee eh, eh, na libala na n'angaza mobali na pamba na libala na nza pamba lelo yo lobiete yo za yo pourquoi vachi Bibi yebisi ça vraiment kitoko azaï kiso bible yebi eza aza kitoko c'est-à-dire kitoko bina kitoko azaï kitoko ki bote na alobi ngai roi koko ngai te Masala ki makambo oyo esalaki roi pasi peut peut-être lelo zana na mobile on l'a ngai dans na mbongo Nazana kitoko nazana na mobale mobali na pamba me vachi asukaki asukaki babete bible lobi na ngai ete l'ongwa ki reine pe ester ko remplacer yo mama keba mwasi mosusu ya kozwa place na yo parce que bible oye bible lobi. ça la solo bible za mokanda oyo ebongi parce que bible lobi na cantique de cantique na elobi salomo lobi na se na moyi eloko ya sika ezali te eloko ya sika ezali te na se ya moyi oyo esalamaki yango ezokontinue kosalama ndeko na ngai mama na ngai lelo oza na kati ya libala olobi ete ye oza yo okóma korepondre mobali ndenge olingi mobali akobenga meme na kati ya bakamarade na ye oza kofinga ye oza kominimize ye oza kozwa ye pamba opesa ye bakombo nyonso olinga kopesa ma un jour ke bokoregrete lokola vachi de ndeko na ngai lelo vacha alongwaki na te yebaka azalaki eleve ya dignité reine me ntango abetaki shit kolongwa na reine soki oyebi pasi oyo vacha ayebisaki soki vacha azalaki alinga akomela biso ata histoire moke sadire ela souffert yango nalingi nayebisa yo mama kolinga place na yo estere ya kozwa Vachi, te vachi asalaki makambo ya mabe mingi mpenza aniokolaki mobali na ya apesaki ye pasi mobali azalaki na esengo mobali azalaki na esengo ngolobete que nga na roi nalingi nabimisa reine tala mwasi caractérisation basi oyo na bango caractéristique ya basi oyo na bango basi baza kodeshonore mibali basi tolobaki kota na ba deux To tobimi na mwasi ya mokili mpe kota na mwasi abon ya bonzambe que bible, bible eza révélation ebongi personne na pense en nzambe toza qu'on parler sur les écritures te que bible Bible écriture, mais l'esprit vivifie yango toza kolobela vache eza caractéristique ya eglize oyo eza kodozonere nzambe ya église, oyo oza ko sala makambo contraire ya nzambe Zamba lobi sala boye église, yo eglize yo mwasi olobi lobi ngai na ko salaboy. vachi aza caractéristique ya église oza zambé. nzambe nzambe passe, comme église, comme moi mwasi oza yoka papa na yo Ozako yoka nzambe na yote. yo mwasi olingi zwa place ya, ya mobali mena nzambe akiti na gloire na ye eglize tambo la selon norme ya nzambe te la détruit l'église ce n'est pas un bâtiment l'église ezali yo le le vieux na saint esprit église ezali ngai na yo mwasi oyo toza na jésus toyebi te de ba ba, ba, ba basi kasi ozakosala makambo oyo nzambe ayebisi yo te oza kosala makambo oyo papa apekisi yo yo oza kosala yo kretiene soko obandi koswana soko obandi kofinga yo kretiene oyokisaka nzambe soni bato balobi ebi oyo nani obeta tolo olobi ete ngai naza kretiene nazali serki ngani kasi ntango otombokaka meme na publike ntango ofingaka obosanaka identité na yo yo eglize mosala noko obetela kotika bible parceke olinga kotika bible nzambe akotika yo bible obi ete oyo kozala ni fwa ni sho nzambe akovomir yo kasi eglize oyo vachi azalaki detruit rene na ye ekweyaki yango tokei na ester total, totangaki na de 17-18 babete roi akendaki kopona mwasi Azu Esther Esther ester ki grâce ça A roi assuris Azwa le bête A chapeau ya royauté qui est baton aponi e roi roi ki. eka zwi mwasi Esther ester ester ki place ya vachi ki sa ki nzambe soni sa ki créateur na ye Esther a su place su place en nzambe na ye yango moma na ngai yo ifo Zala Esther. zala To tosaka mobali na yo bonde yo na bolingo zambé To tosaka ye soki la makambo ete mobali la yo kayote la nzambe loba nzambe na ngai sunga mobali na ngai la la ngai to to a vie moko la nzambe Nzamba za capable ya changer ye afin que bozala un dialogue couple qui ont un dialogue te eza couple a détruit couple wana eza détruit eza ta maman, il faut me solo là. Solo sololaka solo papa bon bongisa le bête papa bo eza bien te me kozala te ke obanda répondre na publike obanda kohumilie ye zala lokola Esther ester ayokaki makambo nyonso mardoshe ah, Esther a ester atosaki mardoshe O oh, azala oncle adoptif na ye ester ko yoka vraiment ki attentif na oyo nyonso ko ko sa ye mama na libala e yoka mobali mobali me yoka ye bibelobi nazo reperte verset papa parceke comment quoi koyebisa biso ebongi kotosa toza kotosa selon le seigneur parce que bible à Colossiens 3 17 quoi que vous fassiez en acte ou en œuvre faites tout pour la gloire du seigneur mama ebongi otosa pour la gloire et en ya nzambe otosa mobali na yo kasi mobali akoyebisa tokende kobina tokende kosala boye mpo ete aza na bapapa papa bazobimisa basi na yo bake esala kindumba okoboya qu'on détruit temple en nzambe Bible ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, à qui l'Esprit de Dieu résiste? Et eh bon Dieu, gardez temple ensemble, avec nakatia pureté. Maman, kasio respecté papa. Papa, koko ebiso eloko mususu aza libanda ya Bible. Soki oyebi Bible, vanda na ye tangela ye makomi. Levete papa, Bible ebisinga ngai boye. Bible ebisinga ngai boye. Toza na ya, ya loi te, parce que y ya Moïse le elekaki. Tokomi na temps ya grâce qui est le Seigneur Jésus-Christ tango Moïse nzambe abandaki koboma tango Noé nzambe Boma même meme na mai Mais Zambé, au travers le sang de Jésus atalaka mokili mobimba toza Zambé aza kotala biso au travers sang Jésus parce que eza temps ya grâce pesa pe papa grâce yo koma sa papa Olebete komi ekomi ntango ya suka papa soki olobi na tiki yo okoma kopesa papa ba condition. Olebete soki olobi sous-tout ntungo mpenza ya suka ya suka diable yoka yo tango alobi ya suka diable parce que akombatre parceke nalobaki mission diable et eja a jean 10 10 ya mpo na azo azo mpo na azo azoya mpo na kovole me même ya bénédiction na nzambe yango mama ebongi bien lokola ester toyebi te ester qui mardoshe sikoyo tolingi koyeba ester aza Esther mardoshe Mardoché azanan ester c'est l'église d'aujourd'hui église oza kotambola selo nzambe eglize oza kotambola na crainte ya nzambe eglize oza koyoka papa na ye ester bible elobi aza orpheline de père et de mère mais bible eyebisi ngai na acte chapitre 1 eke badisiple bazalaki jésus akufi pendant 3 jours batikalaki baorphelin bakendaki bazali mpe na babasi na kati marie azalaki atikalaki orpheline papa aza te yave pas jésus jésus amata qui le saint esprit la à Batika la qui seul, la chambre haute qui na pasi qui na main Batika qui na genou dans la prière jusqu'à ce que réponse ensemble. y a peut-être na vie na yo oleka moma moko qui orpheline Esther ester qui orpheline mais le troisième jour bible Jésus c'est quoi qui, la chambre haute bible yebisi na acte chapitre 2 et que l'esprit du seigneur Et qui bango pe bango nyonso qui rempli na saint-esprit crainte qui yango pierre a a akei kopreshe évangile à puissance bible yebisi a ntango pierre a ganaki 3000 âmes, pourquoi parce qu'il avait reçu le saint-esprit ayokaki ko banga te bato balobi qui bazalaki Mais me bazalaki rempli na saint-esprit parce que moment yango bazalaki qui orphelin orpheline, orpheline ki na mona va va de delese espoir silaki. mais le saint-esprit oh jésus qui bango ayaki la consoler bango mardoche c'est le saint-esprit mardoche c'est le saint-esprit ayaka la consoler yo ayaka la instruire yo Tango nyonso mama ka ba na kati ya ndako na yo ata ko chocolat mori mori nzamba nzambe ayebisaka yo mama décision ma mabe kasi kako koyoka Esther, ester azalaki alekuta mardoshe ester Esther, elle Yoka na Esther, Esther, ebongi yoka ka saint esprit ata ozwi elle situation ata elle elle ma mabe kasi le lelo ebongi Yoka saint esprit mardoshe azalaki wana Mardochée, kokonsole Mardoché, elle wana orienter. Mardochée, Mardoche, azali wana mpona elle Église na lelo mama na ngai kolemba qui soki belemi ebelemi na porte na yo soki kufa ceux qui soki problème Belémie invoquez le saint-esprit parce que ça c'est la troisième heure bato bakamwaki na acte chapitre 2 bayebi ete bato balangwe to nini bayebi troisième heure et la troisième heure ça c'est l'heure du saint-esprit parce que les patrons de l'église les maris de l'église les chefs de l'église les pasteurs par excellence de l'église là pour la co-conduire ye mama Maman ngai tikala na makola nzambe mama na ngai ebongi oyoka Même meme mpo okamba ndako na yo okamba bana na yo bible na proverbe bokola bana na nzela nzambe ata bako kola bako yango ata moke Boko bokola bango mama na ngai ebongi bana na yo na nzela ya nzambe bokola bana na nzela nzambe na œuvre na yo peut-être maman ata mama yo mais kretiana me papa pourquoi? te oyebi mon parceke m'a makambo na ye eleki mabe mingi oyebi ete à na ngai alobaka Mais ma comportement no eleka mabe azokoka kose repentir te kasi mama yos pratiques yo ma bonne œuvre afin que papa bonne babonnes œuvre pa na yo ma motema ayamba jésus parce que bible bi zamba apesi biso mission abi aller par tout le monde oh kende na mokili mobimba même pas mobali na yo oh, prêchez bonne nouvelle afin que mobali na yo la sauve afin que bana na yo la sauve afin que libota na yo la sauve yo po beta tolo oh, bete moi et ma maison nous servirons le seigneur yo za servante Metana la bana na yo baza na balabala yo za servante bana na yo bandumba oyebi pourquoi te que teke saint esprit alali eza yo nde fa saint esprit esprit yo yonde otufaye kasi soki recevoir nanu saint esprit euh, donc oza vide moment comme eza agréable yebisa mardoshe kota kati na yo yebisa chez parce que toza na 7e age ya eglize toza na temps ya mabe eglize ezoleka na bamoma ya mabe ebongo se confier na jésus eglize eza koleka na bamoma mabe bato babwaki foi na bango likolo na ba matériel bamateriel babwaki foi na bango mama obwaki lelo foi likolo na ba mbongo bana ah, obwaki foi likolo koma ministre obwaki foi na yo lelo obwaka que o, parceke zolanda richesse ya mokili lix ya mokili kasi nalingi ete mama oyoka plis molimo na nzambe Esther, roi vachi oyo oh, ba roi roi c'est jésus christ c'est celui le roi de roi c'est celui le roi puissant roi Nicolas ba roi. que royauté ya mokili ekosuka y Mais un roi azalaki voté na élection mon côté, c'est jésus christ moi si Église, roi de roi aponi yo lelo osali grâce mingi mpe bayebi nzambe te mingi bongo la mite mitemate kasi roi de roi aponi ozala mwasi na ye aponi ozala mwasi na ye aponi ozala mwasi na ye na election divine bongo otosa nzambe bongo yoka saint esprit se soumettre na ye mama mama na nga kamba ndako na yo na saint esprit marche selon l'esprit bible obi na 5 verset 16 à 17 marche selon l'esprit vous n'accomplirez par le désir de la chair, car le désir de la chair est contraire à celle de l'esprit. Ils sont opposés. Mama soko kotambwa na désir à chair, okuerite royaume ya au te, okuerite kingdom ya nzambe te, parce qu'avorite royaume ya nzambe, ebongi nzoto na désir na et bon, brise, ebongi posa ya nzoto que eke molimo na nzambe take over ya vi na mon limon na nzambe contrôle ya bomoi na yo, limon na nzambe dirige nje yo molimo na nzambe Yangola yo yango la kobondela yo yo yonde ester ngai nde ester oyo jésus apona basi ya jésus mama osa qu'on respecte papa te papa Pona yo mpe lokola ester parce yenda zali chef na yo apona yo lokola ester onora yo papa bala yo alongola osoni soni ozalaka na bakamaradi mosuna ba bala te kasi yo bala bakoma kobenga le femme de lelo okomisa papa wana torchon lelo okomisa papa wana papier génique lelo boya koyoka papa wana pourquoi parce que okoma la position moko boye oza na malédiction liboso yo kasi nalingi ozala vachi te na la à la Esther, parce que ceux qui ont gagné, mobile no dans le seigneur bible il y aura la joie au ciel soki arma moko aza sauve eza na esengo na likolo ont gagné, papa na nzela ya nzambe eza na likolo nalingi ete ye gagné ye Esther, gagné papa gagné ye zongi ye nzela ya nzambe papa cas, a baprobleme eleka akoma les locaux koyebisa mobali na ngai langwaka mingi yo nde okomisa ye bongo pourkui parceke atonda na susi na yo otya ye stress na vie akoma oyeba te eloko nini akosala ebongi amela bavin ebongi amela basigarete papa akoma omela na badiamba pourkui parceke alingi abebisa motu na ye po alala mama ta ndenge okomisi mobali nzambe akotuna yo nzambe akotuna yo yo oyebi nzambe ebongi olakisa papa nzela ya nzambe ebongi oteya papa pourquoi papa ozobongwa na te sala hypocrisie, mama Ozo la paster pasteur pasteur ka pasteur, koleka mobali na yo ça c'est l'hypocrisie oifolinga oh, mobali na yo kolinga toute chose ma okolinga oh, mobali na yo peu okolinga oh, nzambe na yo man mama na ngai tala serva ka papa soki papa ye kende koluka kuna maya ya oza ye moke ozwa biloko na nzungu kasi soki pasteur paster aye tala yo mama ta salaka. salaka. ça c'est hypocrisie devant Seigneur Zambalalité alali te bakosaka nzambe te paske azomona yo nzambe alali te oza basani kitoko mpo servir pasteur na yo basani ki kitoko mpo servir maman pasteur na yo kasi ko koservir na yo mabe Mobile na akoma kolela yango mobile na inaraba Pasteur yondo nde bongo mais réponds toi aza na posa na yo Esther. nzambe zana na na yo yo tambola seulement selon norme biblique tambola selon le saint-esprit moni na Zambako Kambayo. yo akoyebisa yo nini okosala Akoebisa yo nini okosala tolobaki kisi na biso zali. Esther choisi pour reine yango nzambe apona yo la reine ozalaka na mwasi moko ya pamba te la reine devant le seigneur oza tia de la valeur na miso nzambe et ebongi otikala na nzela nzambe otosa mobali na yo obokola bana na yo selo nzambe pe ya butu na libota na yo zongi sa harmonie Pona kimia bi cherche la paix avec tous sans et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur mamo qui trouble Aussi, aussi na papa Tiki papa na kanda oke eglise kobondela On manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Oza kolona, okobuka yango, nzambe nino oza la, nzambe nino la, kosalela, soki obebisi sina papa, bibebi sa même offrande te, ebongi Ko offri même zambé te, wana mbongo, bongo prière na yo eza makelele liboso ya nzambe soki oza na problème arrange les problèmes avec ton mari bongisa na papa na yo Bon bon na maboko bobondela nzambe ebongo sale de nzambe Oh, tokomi na moma ya difficile ya za ko passer. Mais véritable église tikala na présence ya nzambe tikala mardoshe akamba yo que mardoshe faillir jamais N'a pas nzambe mpo na prière na yo pour na eh, prédication na lelo napamboli nzambe pour na vie na yo pamboli nzambe yo yo koyoka ngai nayebi te parole e ko porter un plus ntango nyonso fongola ordinateur na yo Tango nyonso nyonso okoyoka parole oyo saint esprit akoyebisa yo eloko moko afin que ke ekende kotransforme vi na yo ekende kotransforme libala na yo napamboli nzambe merci vraiment nkolo na merci jésus pour la parole na lelo merci jehova merci saint esprit le véritable mardoche parce que yo ndoko ma kochange mama moko yo la mama moko na piège à diable na emprise ya satana parce que monde ténèbre eza aza kokɔta mpo na kodetruire mabala kasi mama oyo akoyoka ngai la nzambe azala sauve azala délivrer na puissance ya ténèbre pambola ma pasko nzambe lokumu ezonga na kiti na bokonzi na yo merci pour la parole ya lelo topamboli na pamboli bino nzambe apambola bino c'était votre servante la sœur tete que dieu vous bénisse To tomonani prochainement lisusu tokutani pour la kopartage oyo oh, molimo na nzambe akotya biso mama nalingi bino mingi Zambe Nanga, nga apambola bino tokutani Bye Bye